Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan saya guys, Cak Mojib Terima kasih sudah ngeklik video ini. Jangan lupa untuk like, share, komen, dan subscribe serta nyalakan loncengnya. Gimana kabar teman-teman semua? Semoga sehat selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Dan saya pribadi guys turut berduka cita dan turut prihatin juga kepada Malaysia yang kemarin saya dapat WhatsApp daripada saudara dan kawan-kawan di Malaysia bahwasannya mereka terkena banjir dan sampai segini guys bukan main itu ya Allah saya juga kalau istilahnya di tempat saya banjir pasti nggak bakalan mikir apa-apa dan itu Allah sedih banget sih Allah majurna fi musibatina wa lana khairan minha ya Allah Allah Akbar Banyak sekali di Youtube itu Dan sempat saya posting itu daripada kiriman kawan-kawan sekalian di Whatsapp saya Dan Allah saya tengok di situ saya kayak sedih banget guys Ya Allah, di akhir tahun terkena banjir dan Allahu Akbar. Tapi insya Allah di balik semua ini pasti ada hikmah yang besar untuk kita semua. Tetap dekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan sabar tu je. Tawakal kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan mari kita bersama buat teman-teman semua yang nonton video ini, saya ajak untuk mengirimkan fatihah kepada semua rakyat Malaysia.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 Jadi ini requestan daripada kawan-kawan sekalian yang ada di Instagram. Jadi langsung saja kita play videonya. Let's go. Tuan-tuan yang dikasihi dan dirahmati Allah. Sebab itulah kita terpanggil untuk membantu umat Islam di negara yang dikata Syam ini. Di antaranya Syria Aha. dan juga Palestin. Palestin tuan-tuan ada dua sekarang. Pertama, negara Palestin dikuasai oleh Israel. Israel ibu negaranya ialah Tel Aviv. Sekarang ni ah, Donald Trump telah mengisytihar bahawa negara Israel ialah Baitul Maqdis. Baitul Maqdis. Dia orang isytihar. Sebenarnya Baitul Maqdis tuan-tuan, ah, Palestin terbagi pada dua. Pertama namanya Hebron iaitu tebing barat. Satu lagi ialah Gaza Palestin tuan-tuan dikuasai oleh dua puak yang berbeza. Hmm. Gaza dikuasai oleh Hamas. Sementara pula uh, tebing barat dikuasai oleh Fatah. Saya berada di Palestin di uh, tebing barat tiga kali. Kali keempat tak boleh masuk. Dan tuan-tuan yang dikasih dan rahmati Allah, siapa ada kesempatan duit, sihat, jomlah pi Palestin. Pilah sekali tengok Ya yeah, betul betul. Sebab apa tuan-tuan, tuan-tuan akan tengok bagaimana umat Islam sana, mereka seperti mana duduk dalam penjara. Penjara macam mana? Depa duduk dalam kampung tu di pagar ni, 20 kaki dia punya pagar. 20 kaki dipusing. Semata eh, mata-mata untuk apa? Untuk tidak membenarkan Palestin join dengan rakyat Israel. Israel duduk di Palestin hanya 6 juta lah rakyat uh, yang kata uh, Israel betul-betul ada 16 juta. Okey. 16 juta. 6 juta di Palestin, 6 juta di Amerika. Dan sekitar yang lain tu yang lebih-lebih di sekitar Asia Tenggara dan termasuk juga di Eropah. Sebenarnya tak ramai tuan-tuan. Rakyat Israel 16 juta lah. Rakyat Malaysia ada berapa juta? 32. 30 juta. 3 eh 30. Orang Islam Malaysia berapa? lebih kurang 60%. Maksud dia kalau 30 juta hampir dekat-dekat 19 juta. 19 juta tuan-tuan umat Islam Malaysia. Hmm. Israel yang duduk di Israel 6 juta lah. Tak ramai tuan-tuan, tetapi saya pernah uh, berada di sana nak tiga kali. Kali keempat tak boleh masuk. Nak masuk tuan-tuan kena bayar lebih dekat Israel. Oh, Bila nak okay. masuk tu tu yang ada ulama kata tak boleh masuk Palestin. Mereka kata tak boleh masuk. Sebenarnya tuan-tuan, bila kami masuk Palestin, rakyat Palestin duk menanti saja kedatangan kita. Kami pi sana tuan-tuan, di Palestin di tebing barat ada sembilan makam para nabi. Allah. Sembilan makam. Di antaranya makam Nabi Ibrahim. Kalau tuan-tuan nak tahu makam Nabi Ibrahim sekarang ini dikuasai oleh Israel. Satu pagi tuan-tuan umat Islam semayang subuh ada seorang Yahudi ni masuk dia guna machine gun dia tembak imam dengan makmum mati semua akhirnya masjid uh, di Hebron tu masjid Ibrahim ditutup bila ditutup tuan-tuan selama 6 bulan depa buka tuan-tuan makam-makam para nabi depa kepung untuk letak kawasan depa masjid depa kuasai yang boleh tengok saja yang berada di situ ialah uh, kubur Siti Sarah hmm. kemudian nabi nabi Ishak ada belah tu Kemudian Rifqah isteri kepada Nabi Ishak. Sebab dalam dalam kawasan masjid tu ada kubur Nabi Ibrahim, ada kubur Nabi Yakub, ada kubur Nabi Yusuf, ada kubur Nabi uh, Nabi Ishak, Rifqah, Siti Sarah ada situ. Tapi bila Israel masuk tembak, depa kuasai habis. <coughs> bila Allah. kuasai habis tuan-tuan, kami sempat masuklah, masuk kawasan masjid itu nak semayang depa tutup. Masjid tu lebih kurang separuh ni. Depa tutup untuk umat Islam hanya situ sampai sini aja. Yang ni, yang lain tu semua Yahudi punya. Sedangkan tu masjid orang Islam. Yang paling sedih, mereka tak benarkan kami ni orang Islam untuk masuk melawat kubur Allah. Nabi Yakub alaihi dan Nabi Yusuf. Itu paling sedih tuan-tuan. Allah geramu. Dan di kalangan uh, jamaah kita saya bagi tahu nak masuk ke dalam tebing barat ni di antaranya kepiah ni tak dibenar pakai. Kalau pakai, immigration depa semua orang perempuan. Sebab orang perempuan ni syadid. Arab kata, syadid ni maksud dia apa? Teliti lah. Tak senyum langsung. Kira janggut ni tak boleh panjang. Kalau panjang, dia tak bagi masuk. Ha, bisa kena melalui uh, Yahudi? Uh, Israel? Pernah saya bawa jamaah tuan-tuan 28 orang. Ada seorang jamaah kita ni, orang Sungai Petani Ya? cakap belagak kami. Dia kata kalau Yahudi tahan pombok dia. <laughs> Hmm, saya kata han jangan duk belagak. Han tak pernah masuk lagi. Dia dah takut pak ustaz mati sekali ya. Saya kata mati sekali ya tapi jangan mati depan depan Yahudi. Saya kata biar kita balik ah. Akhirnya sampai tuan-tuan. yo saya kata shape sikit ni janggut ni. Bagi nampak tak nampak macam teroris sangat. Aha. Akhirnya sampai dekat immigration tu Yahudi ni tanya apa? Your name. Your name dia kata Samsudin. Your father name? Your father, my father name Ahmad. Your father father? Your father father ikut Yahudi ialah Tok Wan. Your father father? Father Ahmad. No, your father father. Ahmad. Dia sebut Ahmad juga. Dia tak habaq. Maksud dia Tok Wan dia nama apa? Dia ingat father father tu bapak dia. Jadi okay. dia sebut your father father Ahmad Ahmad ah. Ha? Dia duduk belagak macam tu. Ahmad, Ahmad, ha? Dia kata, you, there. Berdiri tiga jam. Kami semua lepas, dia duduk senyap. Muka pucat. Dia kata, apa? <laughs> Buat apa? Dia tak? Dia kata, pada muka. Tiga jam, tuan-tuan. Yahudi tahan, tuan-tuan. Tapi Alhamdulillah akhirnya boleh masuk bila masuk sembilan makam para Nabi. Di antaranya Nabi Ibrahim, Nabi Yakub, Nabi Yusuf, Nabi Ishaq, Nabi uh, Nabi Musa makam makam Nabi Musa Nabi Sulaiman uh, Nabi Yusuf bin Nun uh, Nabi Shuaib dan satu lagi saya lupa Nabi Allah maksud Allah maksud Nabi Daniel tak silap saya ada sembilan makam para Nabi Allah dan Alhamdulillah ya, ah, Nabi Daud satu lagi Nabi Daud yang paling seronok Nabi Daud berada dalam tu apa nak sebut apa ah? nak kata masjid Yahudi tu Masjid dia ah, tempat semayang dia, masjid. Kami masuk tu, tuan-tuan, depa buat ukiran Nabi Sulaiman alaihi salam. Lu naik kuda. Rupa-rupanya di sebelah tu Sulaiman alaihi tu kuda tu ada satu pokok rimbun. Saya tanyalah mutawif yang bawa tu. Aha. Ni pokok apa? Dia kata inilah pokok Gharqad Orang rekod tu pokok apa? Dia baca hadis Nabi. La taku musta'ah. Dia kata. Tak berlaku hmm. yang kiamat. Hatta tuqatilul muslimun al-yahud. Sehingga orang Islam ni akan lawan orang Yahudi. Okay. Hatta wara' al-yahud min hadar wa sajar. Sehinggalah orang Yahudi ni akan sembunyi di sebalik batu dan kayu. Ya'ulul hajar wa sajar. Batu dan kayu akan bercakap. Hada yahudiyun wara'i faqtuluh. Ini Yahudi bersembunyi di sebalikku, bunuhlah dia. Illa sajar, sajaratul gharqat kecuali satu pokok nama Gharqad Sajaratul Yahud pokok Yahudi. Ah. Rupanya Yahudi ni baca hadis tuan-tuan. Kita tak tak baca, baca pun tak faham. Rupanya depa tanam pokok ni. Saya pernah tuan-tuan daripada tembing barat tu kami turun ke bawah sampai okay. Nazareth. Nazareth tu tempat dibaptisnya Nabi Yahya AS Kemudian naik sampai Tel Aviv Tel Aviv kotakkan tengok Di kawasan Tel Aviv Ditanam pokok Gorkot tu Oh no dan ketika nak masuk ke Baitul Maqdis tuan-tuan melalui satu terowong. Bila masuk saja yang pertama nampak ialah Kubah As-Saqra. Kubah As-Saqra tu tuan-tuan tahu tak? Kubah As-Saqra sebenarnya bukanlah Masjid Aqsa. Bukan yang kata Baitul Maqdis ataupun Baitul Muqaddas. Sebenarnya Kubah Al-Saqra tu berada di kawasan Masjid Baitul Maqdis, Masjid Aqsa. Aha. Kubah Asakra tu macam inilah kubah dia lebih kurang besar ni lah. Di bawahnya ada batu. Batu itu tuan-tuan, kalau tuan-tuan nak tahu, di atas batu tu ada dua tapak kaki Nabi SAW. Allah tapak Allah kaki Nabi. Dan mereka buka lubang tu, kalau kita pergi letak tangan, pegang cium wangi. Tak tahulah mereka pun minyak wangi, tak tahulah kan. Tapi bila letak tu cium wangi. Dan batu tu tuan-tuan, di bawahnya ada gua. Kena turun ke bawah tu kawasan yang kata Kubah Asakra tu turun ke bawah di bawah itulah ada lubang masjid Salahuddin Al-Ayubi tu Kubah Asakra tu yang warna mahu kan turun tu ada mihrab Salahuddin Al-Ayubi dan Alhamdulillah dari kubah tu tuan-tuan kubah tu Asakra di tepi kubah belakangan ada satu mihrab juga mihrab dia tulis hadal mihrab Nabi Allah Mustafa imam ma'a anbiya Nabi SAW ketika peristiwa Isra' Mi'raj dia hmm. jadi imam dengan 144 ribu para anbiya ketika peristiwa Isra' Mi'raj Allah kalau siapa pergi Baitul Maqdis tahu lah kan saya tiga kali yang tempat lah. tak boleh masuk <clears throat> kemudian kami satu pagi tuan-tuan pagi Jumaat saya bincang dengan uh, imam tu imam Syekh Yusuf nak masuk tempat Masjid Aqsa yang lama Masjid Aqsa yang atas tu yang baru. Sebenarnya Masjid Aqsa yang lama di bawah. Di bawah itulah Yahudi duk cari sekarang. Sebab di bawah itu ada lubang sebesar ni, lubang separuh ni. Lubang dalam tu. Lubang tu apa dia? Apa apa apa tujuannya? Untuk menyimpan minyak zaitun. Yang wow. Nabi kata sesiapa yang semahyang di Masjid Aqsa 500 pahala satu rakaat. Betul betul. Maka siapa yang tak boleh semayang hantarlah bahan bakar iaitu minyak zaitun untuk menerangi Masjid Aqsa. Dulunya minyak zaitun disimpan di bawah. Rupanya tuan-tuan, semayang di Masjid Aqsa 500 pahala. Betul. Masjid betul. Nabawi 1000 pahala. Masjid Haram 100,000 pahala. Sebab tu ada yang ikut saya balik tak semayang dah. <laughs> Sebab banyak pahala dia kata. <laughs> Sebab tu nak bagi tahu lubang sebesar ini sekarang ni orang Yahudi duk gali di tepi ni untuk nak jumpa lubang tersebut kalau jumpa tuan-tuan depa bom Masjid Al-Aqsa boleh runtuh dengan mudah Allah runtuh ya tum ya rup runtuh sebab apa di sebelah sana ada satu masjid nama Masjid Borak Masjid Borak tu ialah Nabi SAW ketika Isra' Mi'raj Nabi naik Borak hmm, okay, Borak okay. itu diikat dekat masjid itu Dan dalam masjid itu ada besi digunakan Nabi untuk ikat tali borak dinamakan Masjid Borak sebelah kanan dan sebelah depan itu ada satu dinding yang panjang itu ialah dinding yang dikatakan aa, ah, dinding aa, ah, ratapan ataupun disebut Jidar Sulaiman dinding ah, ratapan ni kami masuk tu tengok mereka ratap mereka buat jenang tuan-tuan macam tu saya tanya seorang Yahudi. Yahudi ni ada tiga orang kan? Pertama Yahudi yang pakai songkok. Mm-hmm. Saiban panjang. Okay. Yang tu tu ortodok. Yang ni ni kata ulama sembelihan dia boleh dimakan. Yang ortodok ni. Ortodok ni dia tak marah orang Islam. Yang kedua ni, yang kepiah ni. Kepiah tak ni? Oh yang di atas tu di atas. Okay. Yang ni ni, yang ini tuan-tuan dia tak senyum langsung dengan kita. Yang ni ni uh, siapa yang bunuh orang Islam kerana orang Islam tu macam kambing. Siapa yang bunuh orang Islam dapat pahala. Tu yang tu. Satu lagi teroris. Yang teroris dengan tu. Yang ni ni lagi teruk lah. Jadi kita pergi tu tuan-tuan akan tengok. Ada yang pakai topi tu. Kemudian dia ada ni sideburn panjang. Dia macam ni. Duk baca kat dinding ratapan tu. Jidar Sulaiman. Dia tanya ada seorang Yahudi. Pasal apa? Semayang macam ni. Dia kata kami bila hanggup sini cepat ingat. Sebab tu tuan-tuan orang yang hafal Quran nak cepat ingat dia kena hanggup. Tuan-tuan tengok orang hafal budak-budak hafal Quran. Kan? Ya yeah, ya yeah, ya yeah, ya. Hanggup yeah. ni cepat ingat. Goyangkan eh goyang. Neuron kita. Sebab tu tuan-tuan yang saya ceramah ni duk hanggup awal tu ingat dah. <laughs> Rupanya Lena tuan-tuan. <laughs> ni duk hanggup. Cepat ingat. Betul. Dan ya, Alhamdulillah tuan-tuan, bila kami masuk tu, kami dapat ambil gambar. Mereka akan buat macam mana? Bila hangguk tu, mereka akan tulis segala niat mereka, lipat, kemudian akan letak dekat dinding tu sebagai makbul doa. Macam kita semayang di multazam lah. Aha. Mereka semua hangguk doa tu, kemudian ambil selit. Ha, tu, dinding ratapan tu. Dan sekarang ni tuan-tuan, dinding ratapan itu telah dibuat ni, tangga tangga itu boleh masuk melalui pintu Masjid Borak. Boleh masuk situ. Setiap okay. hari Isnin Yahudi boleh masuk. Cuma mereka tak boleh masuk dalam Masjid Aqsa aja. Masjid Aqsa di depan. Kalau nak tahu tuan-tuan, yang ni ni Kubah As-Sakrah. Masjid Aqsa di depan ni. Kawasan sembahyang ni luar yang. Ah. Masjid Aqsa di depan ni. Sekarang hmm. ni depa dah ni tepuk ni naik tangga boleh masuk melalui pintu borak pintu metik borak tu setiap hari Isnin dibuka pintu tersebut bila buka tuan-tuan tu yang masuk pakai bikini bodoh Allah. ada yang masuk telanjang bodoh dalam masjid tu kawasan masjid Aqsa Oke okay guys, sudah selesai videonya. So, itulah tadi Ustaz Abdullah Khairi pengalaman ziarah di Masjidil Aqsa. Dan perlu kita ketahui juga bahwasannya ada tiga masjid yang mana sangat-sangat mulia di dunia ini. Yang pertama yaitu Masjidil Haram, Masjidil Nabawi, dan Masjidil Aqsa. Dimana kalau kita sholat di Masjidil Haram, kita mendapatkan 100 ribu pahala. Kalau di Masjid Nabawi 1000 dan di Masjidil Aqsa adalah 500. Dan ada satu lagi masjid dimana kalau kita sholat di dalamnya sama hal halnya kita mengerjakan umrah pahala umrah yaitu Masjid Kuba yang ada di Madinah. Dan teman-teman sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala dengan ceramah singkat daripada Ustaz Abdullah Khairi ini kita dapat faham, kita dapat tahu bagaimana keadaan yang sebenarnya yang ada di Masjidil Aqsa yang ada di Palestina. Kita doakan semoga saudara-saudara kita di sana senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, diberikan kekuatan dan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala dan kita sebagai umat muslim dan saudara-saudara kita di sana, maka kita tidak boleh berhenti berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu tanda sayang kita, tanda cinta kita kepada mereka karena mereka adalah saudara-saudara kita. Baik guys, mungkin itu saja video kali ini. Semoga bermanfaat, semoga menambah wawasan kita semua. Terima kasih Ustaz Abdullah Khairi yang dah share kepada kita semua dan semoga Ustaz Abdullah Khairi ini dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, bahagia fid din wa dunyal akhirah. Oke okay guys, itu saja video kali ini. Apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.